Eh, soc Felip Benz, vaig néixer en el Cabanyal en 1969. Eh, com crec que avui anem a parlar sobretot del Llevant, uh mhm. -huh vos diré que soc coautor junt a José Luis García Nieves de la història de Llevant Unió Deportiva en quatre volums i a banda totes les setmanes faig la, el Levante el Mercantil Valenciano faig la prèvia de, del partit del Llevant. Uh mhm. -huh. eh, benvingut Felip, una volta més així a la represa. Eh, com sabem, tu eres soci del Llevant des de jove, hem vist fotos teues de, de passes antics i totes aquestes coses, no? que quan el passe era clicat en, el, en la màquina de fer, de fer forats i com bé has dit és el eh, coautor de la història del llevant d'Unió Deportiva, eh, una obra en quatre volums, crec que és l'obra més gran que s'hagi publicat mai sobre cap club esportiu, i que fou publicada entre 2009 i 2011, quatre volums, com hem dit abans, i, i això, vull dir, és un treball d'investigació impressionant. Podries contar-nos un, com va néixer aquesta botgeria, perquè això sí que és una botgeria, se mire per on se mire. Sí, total i absoluta. Eh, bé, la cosa se'ns anar de les mans, perquè en principi la intenció era fer un manual d'història del club, de cara al centenari, que va ser en, en 2009, i eh, aprofitar també per a revisar, eh, des del punt de vista historiogràfic, mol, mol, molts, moltes llegendes que s'havien comentat i que havien passat de pares a fills sobre, sobre la història del club i, i bueno, pues, fer una, un, un estudi rigorós. El que passa, clar, en el nostre plantejament inicial estàvem pensant en un màxim de 800 pàgines, a lo millor 700-800 pàgines, i al final 800 pàgines és el que va tindre cada un dels quatre volums que va eixir. Quatre volums, que de fet el primer és pràcticament la gran història del, de l'esport valencià a principis de segle, crec que abasta fins l'any... 22, crec. 22, una cosa... I se veu en l'aixement del Llevant Futbol Club, del Gimnàstic, que són els dos clubs que després donarien el Llevant Unió Esportiva, però també se parla del naixement del València, fins i tot de tots els predecessors que hi hagué, el València Futbol Club de l'exposició regional, l'Espanyol, el, el jove espanyol era, i totes aquestes coses. Sí, en principi el, el... Per, això, per això precisament se mos la cosa de les mans, no? perquè es començarem la investigació pel principi, com sol passar, per, per els orígens del, del futbol valencià, i ens donarem compte que estava tot per contar i per pràcticament tot per, per fer, no? que no s'havia contat ni l'origen del València, o sigui, o s'havia contat, pues, havia contat mos havia arribat a tradició un poc oral de les famoses llegendes, no? i s'havia reiterat mil voltes el que ens havia contat Hernández Perpinyà en el mateix llibre que se va publicar en el 69 amb motiu del 50 aniversari que recordava del València. En definitiva, els orígens del futbol valencià s'havien contat eh, a mitges, poc i en general prou malament. Llavors ens vam donar compte de que realment podíem fer una aportació substancial a aquests orígens, no? més enllà de lo que era exclusivament el Llevant Futbol Club i el gimnàstic. I pues, ahí es començar un poc el, el drama que se anava de les mans, no? de, de fer una història de 3.600 pàgines. 3.200 pàgines, perdoneu. I bé, pues, sí, realment eh, hi havia alguns, estu alguns estudis eh, puntuals fets sobre alguns aspectes dels orígens del, del, del futbol en València. Hi ha, un, hi ha un llibre clau, que és un llibre que publiquen en els, 50, en els anys 50, publiquen Paco Gandia i Salvador Chanzà, que sí que replega gran part de la historiografia certa de l'origen del futbol en València, però eh, però estava desaparegut, era un llibre pràcticament impossible de trobar, no està en biblioteques, és un llibre que trobarem vàrem conèixer-lo citat en una altra obra i tal, i antiga també, i el varen trobar miraculosament rastrejant llibreries de vell i tal, al final el aconseguirem, i bueno, pues, quan, quan mos arribàvem mos donaren, mos compte de que de que jo els qualificaria de deshonrats, de que alguns deshonrats que havien parlat o escrit de la història del Llevant abans que nosaltres, el que havien fet havia sigut fusellar parts d'este llibre sense citar-lo, no? que és una, una pràctica, desgraciadament, més habitual en, en la historiografia. La qüestió és que, bueno, pues, pues, no sé, per exemple, este llibre, com moltes voltes eh, se copia i no es treballa, pues este llibre de Paco Gandí de Xanzà, que es va publicar, si no m'enganya, en l'any 53, evidentment no, no, no podia contar ni la Copa de la República, per exemple, ni conta l'origen real del Llevant perquè, perquè els fundadors del Llevant són la família Ballester Gozalvo, que és una família absolutament represaliada per el règim franquista. No? De fet, el, el fundador original del Llevant, que és José Ballester Gozalvo, continua sense tindre el reconeixement que, que mereix avui en dia i ha sigut absolutament borrat de la història del Llevant, del futbol i de València. Vull dir, és un personatge que, que va ser ministre d'Afers Exteriors de la República en l'exili, en el seu exili de francès, i que i que és un personatge pràcticament desaparegut, borrat de la història pel franquisme. Parla'ns un poc sobre Gonzalo Ballester i sí, també pues... la seva novel·la, no? Que, que té una novel·la que va reeditar també... Sí, sí va, va, eixir, va eixir en el destierro, no és exactament una novel·la, és una espècie de miscel·lània que té un poc de tot, té alguns articles, té, té alguns poemes, té algun, algun text en vocació d'investigació històrica. Se diu en el destierro i es va publicar en el 59 en, en París, i sí, està reeditat, està reeditat per l'Oronella en 2012, crec recordar. O... Sí, al final de la teua etapa sí, en, sí, en 2012. Editorial. És un llibre molt xulo, molt xulo. Ballester Gozalvo és el, és el fill més, més intel·ligent d'una saga de 17 germans, 17 germans, no, no vos ho pergau, que són els fills del mestre Vicentico, que és un mestre molt conegut en el Cabanyal perquè va donar classe a, a moltes persones i, i era un ser, una persona molt, molt volguda. Molts dels seus fills varen continuar en la docència també, per tant és, és una família arxiconeguda en el Cabanyal. Però de José Ballester Gozalvo no se parlava. Tampoc de, Visto, de Víctor Ballester Gozalvo, que és germà seu i un dels, i un dels cofundadors junta d'ell del, del Llevant en, en el Cabanyal de final del segle XIX i principi del, del, del segle XX, eh, vull que imagineu un escenari en el qual eh, el que és avui Doctor Lluc, que té, que té el jardí i el polideportiu, pràcticament això era ja la platja. Val? Al final del segle XIX això era platja, per això, uh -huh. i això seria la platxeta. Seria la platxeta. On està actualment el Col·legi Enrique Terrassa, estava el camp fundacional del, del futbol valencià, que era la platxeta. Uh que són els mariners britànics, es començaven a jugar a futbol. Els mariners britànics, que era un, un terreny que havia sigut platja, però que estava, diguem, la platja eh, s'havia anat retirant mm. perquè la línia de mar de, de, de la costa de la ciutat de València ha anat, el mar ara retirant-se durant molt de temps com a conseqüència dels, dels sediments que, deixava, que, que han deixat les ampliacions successives del port de València, no? I, i eixa terra que, que, que, va deixar, que va deixar el mar al retirar-se ha arribat a edificar-se inclús. Avui en dia Eugenia Vinyes està completament edificat, no? però, però al final, la segona meitat del segle XIX eh, això era pràcticament platja també, no? I era, era un terreny idoni per a jugar a futbol perquè era el que havia sigut platja feia, feia lo millor uns anys, però que ara s'havia solidificat, entonces era suficientment dur com per a jugar a futbol, però no era, però però no era, però era un espai còmode per a jugar a futbol vaja. Ahir juguen els marines britànics i els xiquets del mestre Bizantico, que, com, que se'ls endú a apareixer a la platja i a fer port en, en els recreos, eh, veuen els anglesos jugar a futbol. I això és el, el moment fundacional de, del futbol en València perquè el mestre Bizantico en aquell moment corri, corrien unes, hi havia unes corrents eh, higienistes se dient per tota Europa que dient que hi havia que incorporar el deport a, a l'ensenyança com una, com una el, el mensana incorpore sano, no? I tot allò se, se rescata i, i, i hi ha corrents educacionals en, en Europa que, que defenen la inclusió del deport en, en, en l'educació. I el mestre Bisantigo, que és un deixeble d'aquestes corrents, ho incorpora a la seva escola del Cabanyal i els seus xiquets eh, comencen a jugar a futbol. I ahir naix el, el, els seus fills, els fills del mestre Bizantico, entre ells José Ballester Gozalvo o Víctor Ballester Gozalvo, funden el Llevant a partir d'ahí. Es comencen a jugar en els anglesos en la platxeta, deprenen a jugar, i en 14 anys José Ballester Gozalvo se'n va al registre i funda el Futbol Club Cabanyal en 1907, que és el mateix club que després, en 1909, tornen a registrar però ja en el nom actual, de, bueno, en el nom de un Futbol Club. Uh -huh. I això és l'origen real del, del futbol en València i la implicació que tingué Ballester Gozalvo, que era un, una persona que en 14 anys va fer els estatuts de, fundacionals del Futbol Club Cabanyal i posteriorment del, del Llevant Futbol Club. O sea que parlar de l'origen del futbol a València, bueno, no sé, podríem parlar de, del País Valencià complet o de la província a la ciutat, però sí que és l'origen és, és clar que és el parlar de l'origen del futbol a València és parlar de l'origen del llevant. Totalment. Totalment. Evidentment, en, en tota la península l'origen del futbol està molt vinculat a, als mariners anglesos, no? bueno, anglesos, suïssos, alemanys, eh, eh, perdó, suïssos no suecs, eh, alemanys, eh, que, que venen als ports i que, i que practiquen, practiquen este deport i que els, els natius es veuen i els atrau i xuen en ells i a poc a poc van, van coneixent les regles i van, i van sentint-se atrets per aquest deport, no? que era molt mal vist, per altra banda, per la, per la gent ben pensant de l'època. Eh, dient, estos que fan en calçotets xuant en el carrer, no? ensenyant molt les cames i els pèls de les cames, etc etc. no? Però sí, sí, això és l'origen. En, en Alacant el procés va ser, va ser similar, en Santa Pola també. Hi ha, hi ha llocs en tot el territori valencià en el qual hi ha un naixement en paral·lel al de la ciutat de València que és, que és molt semblant, no? I realment, en, en, bueno, el Llevant, com sabeu, és el decà de tot el futbol valencià i, i el seu origen està, registralment està en 1907-1909, però, però nosaltres seguirem aquest fil i realment eh, se remunta més antic perquè, evidentment, hi ha rastres de partits xuats en, en la platja en mariners britànics i tal. Després hi havia societats deportives també que en la ciutat, eh, l'Sporting Club, en les escoles catòliques també se considerava que el deport i el futbol, el futbol era un atractiu que permetia que, que els xiquets s'ajuntaren un poc del carrer i de les, i de les de revolucionàries que en aquell moment estaven, eh, correguen per els carrers, no? O sigui, el, el futbol un poc va ser utilitzat com un, com un instrument per als col·legis religiosos per apartar els, els xiquets de les idees revolucionàries, no? I, el, de fet, el naixement del gimnàstic està, està immers dins d'aquest de, procés, no? a través de, del pare Basté, que era un poc l'impulsor, que era un home que era un, un, un barceloní que vingué, que vingué així, a, al, al patronat de la joventut obrera, a, a, a donar classes i de més i que, i que va convertir-se un poc en el rector del patronat i que finalment va, va ser un poc el que va beneir l'entrada del futbol en, en el patronat i per tant la fundació del gimnàstic. Mm -hmm. Ahí està tot, efectivament. Sí, i la, el, el gran esdeveniment que oficialitza, per dir-ho d'una forma... O, bueno, oficialitza realment, perquè és quan se crea la, la Federació Valenciana de Futbol és el 1909 amb la, amb la famosa exposició regional que això va donar per a tot. Sí, <laughs> sí efectivament. Eh, és, un tema, és un tema, per exemple, que, que toquem amplament en, el, en la nostra obra perquè realment l'origen del, del... no del futbol, però sí del futbol oficialitzat, com bé has dit, uh mhm. -huh és eixe. En, en juliol, si no m'enganya, se, se crea la federació, però la federació se crea perquè, de fet, no, perdoneu, en, en setembre, uns dies després, els equips els equips s'inscriuen, cinc, cinc clubs s'inscriuen, el Llevant, el Ratpenat, l'Hispània, el... Ara, me falla la memòria. Hi havia un València Club de Futbol que hi havia no un València Club de Futbol origin, origin, primitiu, que no, té, que no tenia que veure en l'actual, i me'n deixa un. Bé, la qüestió és que hi ha cinc clubs que s'inscriuen en, en, 1900, en 1909, en setembre, i els cinc junts creen la Federació Valenciana de Futbol. Evidentment hi havia futbol abans, però és un primer intent d'alguna forma regularitzar aquest deport que al principi, com sabeu, en tots els, en tots els inicis primer, no sé, primer és el fet i després és Clar. la regularització del, del fet, mm -hmm. no? I en aquest cas no anava a ser distint. Hi havia futbol des de feia molt, molt de temps abans en València, però, estava, però estava, no estava oficialitzat. En motiu de l'exposició de regional, com bé has dit, eh, es crearà federació i, i bueno, pues, a partir d'ahir es comença tot, despega un poc tot, no? L'exposició regional té lloc en juliol i en juliol ja se en alguns partits. La federació és posterior, perquè mm, en, en juliol el Llevant, per exemple, jugar contra el Lucentum d'Alacant, un partit que és molt important, perquè és d'alguna manera un dels partits dels quals tenim les primeres imatges d'uns equips ja uniformats i, i una cosa ja més formal, no? diguem, en, en vocació de, de, de ser un club real. Uh mhm. -huh. perquè el d'abans potser podien ser tots hem jugat a futbol una colla d'amics, clar. clar, clar, clar. Uh -huh. Aleshores, això del 9 del 9 del 9 com a data de fundació del Llevant, què, què fem? A la paperera de la història? Sí, o... això és un invent, això és un invent. Això s'ho inventaren, en, s'ho inventaren quan, quan se va inaugurar el nou estadi, l'actual ciutat de València, pues caia que el dissabte que crec que jugaren el partit d'inauguració Llevant i València, si no, si no me falla la memòria, era 9 del 9 del, del 69. Del 69. Uh -huh. Entonces es venia molt bé, no? El, el, la, des del punt de vista cabalístic es va aparèixer molt, molt bonico, no? que, que, que se l'estadi el 9 del 9 del 69 i fer-lo coincidir en el, el, el 60 aniversari del, del Llevant Futbol Club. Error. El Llevant, el Llevant es va fundar el 6 de setembre de 1909. O sigui, sea, per lo menos la fundació registral és eixa si atenem a la Fundació Real, que és la, la, del, la del Futbol Club Cabanyal, el llevant de l'origen del Cabanyal és el 13 de maig de 1907. Uh -huh. I comença este futbol ja oficialitzat, primigeni podríem dir, i comencen a, a organitzar-se els primers campionats regionals i supraregionals i és quan ja el, el llevant i el gimnàstic, que el gimnàstic, si no m'equivoco, és un poquet posterior que el llevant, però igual són setmanes no? de, de, de data d'inscripció posterior, ja comencen a, a fer-se un nom, no? I, i, i, i ja posteriorment eh, en el, en el DNU se, se funda el València Club de Futbol i s'incorpora hasta... Mm a Mira, estos campionats. Realment el que passava en el gimnàstic era que, que als retors els feia, els feia poreta que els seus xiquets es juntaren en, en, en uns altres com els podien ser els del llevant, no? que venien del Cabanyal, que era una zona absolutament roja i, i, i, I anarquista i republicana, en aquella... i inclús anarquista, no? Uh <laughs> -huh. I això, i això és així, llavors eh, no és una llegenda el fet de que els col·legis els col·legis religiosos tractaven de tindre tancats entre els seus murs els xiquets, no? intentaven fer campionats dins dels murs del col·legi per a que no tingueren que eixir d'allí. Llavors el gimnàstic va tardar un poc a incorporar-se a aquesta, esta realitat i va ser a través d'Amador Sánchez, que és una persona que va veure clar que el gimnàstic tenia entitat suficient com per a poder eh, tindre un pes en, en, en el futbol valencià no? i eixir un poc dels murs eixos de, del col·legi. En aquest sentit, la fundació del gimnàstics, és, efectivament, és del 16 de setembre, de la fundació oficial de 1909, la, la fundació registral, però la seva incorporació a la dinàmica normal del futbol en la ciutat és posterior, perquè tingueren que superar un poc el, el, el tabú este de, que, de, de juntar-se un poc, entre cometes, en, en la resta de, de gent que jugava, que jugava a futbol. Llavors, en aquell moment tenim en escena tres perfils socials. Tenim el perfil del futbol dels pobles marítims, representat per el Ratpenat i el, i el Llevant, que els, la seva extracció social doncs és republicana, d'esquerres, etc etc. Tenim el futbol religiós, representat fonamentalment per el gimnàstic, i després tenim un poc el futbol burguès, no? de, de les classes burgueses de la societat que han començat a adoptar eh, el, el deport, que comencen a, no sé, que estan eh, orbitant a lo millor al voltant de l'Sporting Club o d'uns altres clubs deportius que, que sorgeixen en la ciutat i que juguen a futbol. I entre ells, per exemple, està l'Espanyol, no? que és el, el precursor, el, pre, el, el, el gran, un, un, del, un del gran precursor del, del València del València de 1909, no? I en aquest sentit hi ha aquests tres, tres perfils socials que estan convisquent en aquest origen del futbol. -huh. I després està, bé, arribaria a 1909 la creació del València Club de Futbol i així també el que passaria és que el València, diguem, se faria l'equip de la ciutat, se faria aquí mestre Bensal i el Llevant seria el, també l'equip de la ciutat, però seria l'equip del poble nou de, de la mà. Efectivament. Vaig a dir una cosa que, que, a, mol, que a molts granotes es sorprendrà que diga, però que jo, està escrita en l'obra i jo sempre ho he dit. O sigui, el València va néixer realment en la vocació de ser un club de representació de la ciutat i més enllà. Dir, sí, com cert, el, el model vocació, Barça, no? Sí, model Barça. Sí. I, el, I les persones que el fundaren tenien això en el cap. Estic absolutament convençut. Per tant, el València va néixer des de l'origen en la vocació de ser un, un gran club no? i un club representatiu. El Llevant estava un poc en terreny de ningú perquè, perquè clar, era considerat com l'equip dels poblats marítims, ja que entendre que en aquell moment entre la ciutat de València i, i el Poblenou de la Mar, hi havia 5 quilòmetres, que era el camí del Grau, que és l'actual avinguda del Port, que estaven envoltats d'hortes i de... Sí, que i, no hi havia res. O sigui, el, el Cabanyà, el Canyamelar Grau, era, era un poble físicament ajuntat de la ciutat. O sigui, i, i això perceptualment era, era així concebut, no? I llavors el, el Llevant era considerat un equip com de fora de la ciutat. I el gimnàstic tenia uns valors que d'alguna manera impediren el seu creixement. El gimnàstic era, una, era un club, era un poc el reflex d'Amador Sánchez, de, de, del seu gran impulsor, i era un club que, que volia ser un club de, de pedrera, un club molt, ar, molt arrelat eh, al, al, al barri del Carme, que era on estava la seu del patronat de la joventut obrera, el carrer Landerer, que recordar, on està ara mateix el Teatre Escalante, si no mm-hmm. m'enganye, mm -hmm és, és, era la, la pròpia seu de, del gimnàstic. Eh, I així, el gimnàstic va perdre la seva hegemonia perquè va ser un club hegemònic fins als anys, fins a meitat dels anys 20, precisament perquè va, no va ser capaç de veure com el València, com, com sí que va veure el València, que hi havia en marxa un procés de professionalització del futbol, que el tema de la pedrera no hi havia que ser tan estricte, que, que hi havia que intentar tenir representació, o sigui, eh, seduir a la resta de la ciutat. El Sinàstic es va quedar un poc reclòs i això va ser un poc la seva, la seva perdició, no? perquè realment quan va passar la seva bona època eh, el Llevant va ser el rival real del, del València i per tant hi havia quasi una rivalitat ciutadana, no? era un poc la rivalitat entre la ciutat de València i, i els poblats marítims, no? que encara que en aquell moment ja estaven integrats en la ciutat, eh, a tots els efectes eren pràcticament un, un poble a banda i aquesta rivalitat en aquesta rivalitat se queda un poc fora el, el gimnàstic i així arribem als anys, al principi dels anys 30 en els quals el Llevant, a pesar de que el València o sigui, el Llevant ha perdut un poc el tren de la primera divisió perquè perquè, bueno, pues, fonamentalment per lo que estàvem comentant del, de, de que el València tenia aquesta vocació de representativitat de tota la societat valenciana que no tenia, que no tenia el llevant, no? i en la creació de la Lliga se, se tenia molt en compte, aquest tipus d'aspectes se tenia molt en compte, i el Llevant perd un poc aquest tren de, de la creació de la Lliga, de la primera divisió i de més, però realment, des de, prim, des de principi dels anys 30 fins a la guerra, el Llevant va ser superior al València en totes les competicions pràcticament en les que se varen enfrontar, el Llevant va superar al València, no? Però, però bueno, i este procés se trunca, si me despiste, vos, vos conte vos conte durant una hora seguida la història de, la història de la rivalitat de Lleva València i del, i del propi Llevant, etc etc. Així que talleu-me quan vulgueu. Sí. Este procés se trunca en, en la guerra, no? I, encara, mos queda, encara queda en l'any 37 eh, la Copa de l'Espanya Lliure, que el Llevant li la, li la guanya al València, com sabeu, en Sarrià, per 1 a 0. I a partir d'ací eh, ja pràcticament el futbol té menys pes per, per l'abans de la guerra, i en l'any 39 canvia tot radicalment ja. Sí, com que va canviar tot radicalment, jo vaig a fer un incís, eh, el València perd la final, efectivament, però era la segona final de Copa que disputava i estava en primera tota la dècada dels 30. Efectivament, efectivament. I quan el gimnàstic, hem dit, el gimnàstic perd un poc el tren de la història, però continua en segona divisió, vull dir, tampoc és un club que a lo millor pensem que estava... Sí, però per exemple en els campionats en els campionats regionals el que li, el que li planta cara al València és el llevat, no és el gimnàstic. El gimnàstic s'ha convertit un poc en, en, o sigui, se, passa a veure aquesta rivalitat Ivan València des de, un poc des de, mm. des de la pixera, la no? Sí, sí, sí, des de la perifèria, sí. I abans d'arribar al 39, que és on, on canvia tot i ens queda mitja horeta, <laughs> jo sí que volia comentar tres... bueno, que ens comentares tu, millor dir, tres cosetes de, de la història del Llevant abans i intentaré anar cronològicament. La primera és la generació dorada de la cantera, d'un Els Invencibles, pot ser, que era un equip juvenil que al que ningú li va guanyar, ni el Barça ni el Madrid, equips de fora venien, o sigui, això com... Podria ser, això va ser extraordinari, no?, podríem dir, perquè això era gent de, del barri, puc imaginar-me, sí, gent sí, de la cantera. Sí. sí, els Invencibles va ser un poc la perla del club, va? la primera gran perla del club tenen l'origen als anys 20, al principi dels anys 20, i, i eren xavals que jugaven a la platxeta entrenats per Juan Puig, que és una de les llegendes del club, y de alguna manera pues allí se dona una generació ahí un poc sobtà de, de, de futbolistes en un talent impressionant. Este equip que, com tu bé dius, va guanyar-ho tot, de fet va... O sigui, se feien reptes a nivell estatal, se feien reptes a veure qui era capaç de, de, de guanyar els invencibles, se feien apostes, s'intentava ajuntar, eh, no sé, se duia al Madrid en jugadors del Barça, no sé, se feien tota classe de, d'espectàculs quasi per, per a veure si algú aconseguia guanyar-li els Invencibles, no? I, i bueno, pues, pràcticament durant aquests anys va ser, va ser un equip absolutament hegemònic. De fet, acabar jugant en... Crec que acaba acabar la seva vida perquè no, el deixaven, no podia jugar contra ningú però li guanyava tot el món fàcilment i acabar la seva, la seva trajectòria un poc quan molts dels jugadors pujaven al primer equip i els que quedaven varen, varen començar a jugar en tercera divisió com, com, un, com un club ja no juvenil, sinó com un club normal, perquè, perquè els juvenils guanyaven a tots i no tenia tampoc més gràcia. La bona qüestió és que realment aquest equip, els Invencibles, van ser un poc la base del primer gran llevant, que va ser el que va guanyar el campionat regional de l'any 27-28, que després eh, va participar en la primera, va tenir la primera participació en la Copa en la, en la Copa en l'any 26, abans de que s'inaugurara la Lliga, que va debutar en, en les Corts front al, front al Barça i clar, de repent, tu imagina't eh, un equip d'un poble com el, com el Cabanyal que se'n va jugar al camp de les Corts contra el Barça per a jugar ahir la, la Copa d'Espanya, no? Vull dir, pues allò va ser tot un aconteniment, de fet, en, en, un, en un barco de l'època, el JJ Sister, van anar 800, 800 seguidors del Cabanyal a, fins a Barcelona junt al seu equip, no? Ahir per a, per a debutar en, en una competició estatal, perquè el Llevant no havia jugat encara cap competició estatal. I, i res, doncs d'alguna manera els, els 11 que votaren al camp en, en les Corts en l'any 26 més de la meitat provenien, de, provenien dels Invencibles, no? que va ser, ja, ja vos dic, una generació així espontània que, que va eixir fruit un poc també del treball que s'estava fent en la platxeta i en tota la gent que jugava a futbol en, en els pobles marítims i bueno, pues ahir es comença un poc en, llavors la, el llevant debuta en Copa en el 26 en el 27-28 guanya, guanya el campionat el campionat regional i posteriorment pues, ja en, en els anys, a mitjans dels anys en l'any 33 guanya un campionat del que s'ha parlat poc però que és important, que és el campionat mediterrani que jugaven equips de Balears, Catalunya, València i Múrcia, si no m'enganye i guanya, guanya aquest campionat i en l'any... 35 és la segona pregunta que volia fer-te sí. jo, i és, és el, jo diria que el, el, uns dels grans èxits de la història, que és quan aplega semifinals de la Copa, de, de, bueno, Copa del Rei, que era Copa de la República en l'any 35, eliminant al Barça i eliminant al València, si no m'equivoque. En... I aplega semifinals i dius, elimines al el Barça i elimines al el València i en semifinals perds la semifinal contra el Sabadell. Sí. Sí, va ser, va ser molt important. A més, aquest any el Llevant es va cobrir de, de glòria perquè, perquè realment va guanyar també el, el campionat el campionat superregional que se dia, uh mhm. -huh. que era un campionat que jugaven els dos millors d'Andalusia, de Múrcia i de València. O sigui, va guanyar front a Sevilla i Betis, València Llevant i Múrcia i crec que era l'Hèrcules perquè en aquell moment la federació sí. de Múrcia i Alacant estaven juntes, m'ha pel mhm. cap, m'ha pel cap això, no estic segur va guanyar aquest campionat. O sigui, va impondre a, Sevilla, Betis, València, Hércules i Múrcia, que, que en aquell moment era, era una autèntica fita. I, efectivament, posteriorment, aquell equipàs eh, eh, guanya, elimina el València en la Copa i, posteriorment, elimina el Barça després d'empatar 2 a 2 en l'Escorx i 1 a 1 en, en el Camp de la Creu. Se juga el desempat en Torrero, en, en el, camp, en el camp del Saragossa i allí li guanya 3-0 al Barça i passar a semifinals i, bueno, eh, de la festa a la vespre, no? Mos va, <laughs> mos va costar car la celebració de passar a semifinals, perquè efectivament en semifinals caiguérem front al Sabadell. <laughs> Que potser va ser inesperada i, i després ja arribem a la guerra, en la guerra el futbol no para, continua de manera rudimentària, podríem dir, se, se fa un pas enrere respecte del que era el Sant Sant... Bueno, els campionats superregionals continuen igual, el... Què passa? Eh, si la pregunta és què passa? Comença la guerra, què passa en el futbol? En, en, I perquè al final s'aplega la... se decidís continuar la Copa d'Espanya només en la zona que es podia disputar, etc. Sí, així, així hi ha un, així hi ha un, un problema historiogràfic greu, no? Vull dir que és que eh, de la mateixa manera que en molts aspectes som hereus de la historiografia franquista, en el, en el tema del futbol passa exactament igual, no? Llavors, eh, bueno, pues el, un des principal referents en la historia del fútbol durante durante este periodo, precisamente es un militante de, Fuerza Nueva, eh, creo que era de Fuerza Nueva, ¿no? el fundador del diario La Nación, que recordar, y tal, que, que bueno, pues és el que, el que té... Sí, el, el que va fer l'informe a la federació per a no reconèixer-li la Copa bueno, llevant. No, no? No, el va bueno. fer, no el va fer ell, però diran que l'informe se va fer basat en les investigacions d'aquest home. Uh -huh. Eh, tot això està absolutament superat. José Ricardo Marc, en el volum, en el volum tercer de la història, en el volum tercer de la història del Llevant, uh -huh. eh, dedica quasi 200 pàgines a, a desbrossar el que va ser el futbol valencià durant, durant tota la guerra, uh i part del, del futbol que, que no se jugava en València i demostra efectivament que l'activitat futbolística va continuar encara durant molt de temps en, en la zona republicana i que, era, i que tenia tota la, leg la legitimitat del món, entre altres coses perquè la capital de l'Estat, que va ser Madrid i com sabeu posteriorment València, era Madrid, esta, Madrid era on estava la Federació, la Federació Espanyola de Futbol, evidentment. Uh -huh. Llavors, eh, l'autorització, o sigui, tenim Madrid la federació, la seu de la federació, i està en Barcelona i València en zona republicana, evidentment l'activitat va, va continuar perquè hi havia molt de poder, entre cometes, futbolístic en, en tot aquest territori a més, la legalitat vigent estava, estava en la zona on estava la federació. Uh -huh. En aquest sentit, eh, hi hagué moltíssima activitat. Eh, molts historiadors s'han passat això pegant carpetazo, que se sol dir, diguem que, que és que, en la zona, és que se separa completament el futbol les competicions i tot, i això no, això va ser, és absolutament fals com està demostrat en, en aquest estudi per part de José Ricardo Marc i bueno, pues, eh, en el cas per exemple de la, de la Copa de l'Espanya Lliure és la mateixa competició de Copa que s'havia vingut jugant fins, a, fins al moment. Des de 1900 nou o abans, no, abans, no, de... des de principi de segle, sí, no? Sí, des primera... de 1902, crec. Des de 1902, exactament. Uh -huh i, i és l'edició de l'any 37 que se li diu Copa de l'Espanya Lliure de la mateixa manera que se, se li ha dit Copa de la República, Copa del Generalíssimo Copa del Rei, etc etc. depenent del règim baix el qual se disputa eh, rep un, un, un nom, no? però és evident que és la mateixa competició i de fet, si és que només hi ha que anar a la premsa de l'època si tu te'n vas a la premsa de l'època els diaris que, que fan la prèvia del partit, de la final, el mundo deportivo, no? Te, te, fi, te fiquen, per exemple, el quadre de guanyadors de Copa i apareixen tots els equips que han guanyat la Copa, la Copa des de 1902, etc etc. Per a tots els que estaven en aquell moment, espectadors, mitjans de comunicació, jugadors, directius, etc etc. Per a tots, una, una competició de Copa més. Per lo, per lo tant, evidentment, la decisió de no, la decisió de no validar-la no pot tindre més que tins polítics, perquè és una forma de, de dir que la vida que existia en la zona republicana durant la guerra no va existir. És una aberració d'aquestes característiques. I això és l'aberració sí, també, que ha acceptat esta Federació Espanyola i, i de Futbol. també cal destacar que el Sevilla li reconeix en la Copa de 1939 que va jugar amb equips de molt poca entitat, de fer la final va ser Sevilla-Ferrol guanya 6 a 2 i pues, contra equips del, de Castella de la zona nacional crec que també va haver una època. copa que jugaren en la zona franquista que eren equips que eren militars o sea, estan sí, sí, sí, en esa, en, esa, en esa copa que guanya el Sevilla estava l'equip de l'aviació nacional o algo així o sea, no... sí, no tenien equips pràcticament per a complementar el quadre llavors uh -huh. eh, van tirar mà d'equips militars per a poder bé, fer molt bé, molt xulo uh -huh. i esa copa sí que se li reconeix al, al Sevilla Futbol Club Ya pues, avancemos un poquet y arribemos a dels mites de la historia del Levant, y es el de el gimnástico no tenía jugadores, el Levante no tenía campo, y nos juntamos porque <laughs> somos amiguitos. Y después, claro, lo que me está contando es si el gimnástico es un equipo católico un por un retor català y el Levante era un equip de, de bariner del, del, de una era del barri del Carme, altra era del barri de, del Cabanyal, que era un poble separat, com, com es ven, com, què no. passa ahí, perquè com d'on <laughs> naix i se mit, és posterior o s'intenta vendre i se mit en, en aquesta època? O... Sí, el, el, el mit se ven en l'època ja, uh -huh. val? però el Llevant, el Llevant és un equip molt represaliat, val? perquè el Llevant, el Llevant va ser el primer equip que va, que va posar-se obertament i sense cap ambigüitat a favor de la república de forma oficial, en un, en un manifest. També ho vam fer posteriorment, el València Pi sempre t'ha de fer-ho, però si no m'enganye, en principi vam fer-ho els sindicats de treballadors del València, no ho va fer el València com a club, després posteriorment crec que sí que va fer-ho ja el València, però des del principi del conflicte el València es va posicionar en la, en la legalitat. El llevant, el llevant. El, el llevant es va posicionar en la legalitat vigent. Suposo que sí, també la figura de, de Ballester González també bueno, Ballester Gozalbo, diguem, no tenia, no tenia més víncul que el sentimental en el club en aquell moment, però, però els dirigents del, del llevant d'aquell moment, que no, eren tan, no és que foren tampoc anarquistes, no sé com dir-te, o sigui, era gent republicana a lo millor d'ordre, segurament, sí, vale? però, o... però, però evidentment es van posicionar a favor de la república des del primer moment d'una forma molt oberta. Eh, molts jugadors del llevant, com per exemple Agustí Dolz, el famós de, del, del, bombeig Agustinet, del, se n'anava al front a xuar i després quan... I, o sigui, se n'anava al front i, i demanava permís en el front per tornar i poder xuar en el llevant, no? Vull dir, hi havia una, una vinculació, després, evidentment, els pobles marítims estigueren completament vinculats a, a, a l'esquerra i a la república durant tota la guerra, de fet, el Grau Consell va ser una de les zones més castigades per l'aviació feixista, eh, el port va ser bombardejat, hi hagueren conseqüències, no sé si recordeu una fotografia dels funerals per els bombardejos en, en el Grau, que està, hi ha una, una gent en la plaça de l'Ajuntament, en banderes, entre elles una, estrelada. una senyera estrelada valenciana, eh, en, en el funeral per les víctimes que, que hi hagueren els pobles marítims. Evidentment, la vinculació esquerrana del Llevant i, de, i del poble del qual era el Llevant, que era el, el poble de la mar, era evident i això no anava a passar això no anava a passar Desapercebut. Desapercebut per al règim vencedor. És un poquet anterior, esta anècdota vaig a contar, però Blasco Ibáñez era el sultán de la Malvarrosa. Òbviament, eh, això també, també influïa. Eh. Llavors, eh, bueno, pues... Eh, mm, no sé, eh, a més és que mm, hi ha anècdotes que algunes estan contades en la història de Llevant que són molt dures, no? perquè, per exemple, Víctor Ballester Gozalvo, el germà de José Ballester Gozalvo, va patir una, una repressió brutal per ser germà de qui era, en la postguerra, el varen traure tres o quatre voltes a passe al passeillo, al final no, no el mataren... Eh, una, una repressió duríssima, no? I al final l'home va, va, va morir d'un atac al cor després d'un partit del Llevant, però clar, el seu cor estaria com estaria, no? Després de traure tres o quatre voltes al passeillo per pegar-te un tir i no fer-ho, pues doncs imagina't. La qüestió és que, clar, eh, els directius de l'època què feren? Què feren? pues en l'excusa de anem a fer entre estos dos clubs, anem a fer un club fort per a plantar-li cara al València, això era el que se vengué en la premsa de l'època. És que un no té estadi, l'altre no té xuaors, anem a juntar-los, tal. La teoria de l'estadi dels xuaors, o sea, <laughs> no té ni peus ni cap, perquè el Llevant tenia molts dels xuaors que, que havia tingut abans de la guerra, que era un equipàs, o sigui, era, era un equip que li plantava cara i li guanyava el València. I el gimnàstic no tenia pràcticament ningú jugador Relevante, O sea que entrar... la teoría... el, Levante jugava pero no de estadio... ...podría podria encaixar per ahí no? ...pero lo de que no tenía estadio... el Camp de la Creu único único que passa que se había utilizado... ...como depósito de, vehículos militares y tal, ...pero pero el camp de Vallejo, el camp de Vallejo, per exemple, també estava fet tabaco. Llavors, o lo único que había que hacer... era arreglar el de Vallejo o arreglar el no, no, había... no había problema. Eh, jo crec que el règim va voler, va voler facilitar les coses al gimnàstic, va voler que el gimnàstic sobrevisquera, val? el gimnàstic era un equip que pràcticament havia desaparegut, no tenia relleu des del punt de vista futbolístic, eh, havia perdut gran part de la seva massa social, s'havia fet del València, que era un equip que, que sí que guanyava títols i que sí que disputava competicions importants i jo crec que el règim va voler salvar el gimnàstic. El gimnàstic, evidentment, sempre havia sigut un, un, un equip molt vinculat a la dreta regional valenciana i, i, i un equip, diguem, de... de i probablement I... era l'únic equip valencià que mai va tindre el títol de Real. L'únic que, clar, ho demanen en els anys 20, en l'any 31 això no té, ja no, ja no s'utilitza, o sigui, però... No, jo crec que sí que l'arriba a tindre, però li durà poc. No, sí que el tingué. Sí que el, el tingué, tingué clar, sí. però fou una dècada, però probablement fora l'única equivalència que mai ha tingut el títol de Real, o que sigui. Sí, és l'únic equip, no? no així no n'hi ha cap equip que tinga el títol de Real. No, no, sí, sí, sí, és l'únic, és l'únic. L'únic que l'ha sí. arribat a tindre. <laughs> Llavors, eh, clar, quan es comença a desgranar tot això, a investigar i de més, te dones compte de que realment això va ser un, un acord del règim per a, per a castigar, entre cometes, al llevant i, de, de, de pas, eh, premiar al gimnàstic, no? que, continua, que continua sobrevisquent a costa d'incorporar en, la nova, en la nova entitat a jugadors del llevant. I damunt, imagineu-vos el drama, eh? vull dir, de repente el llevant, que era l'equip del Cabanyal, el traslladen a, a Vallejo. O sea, Vallejo, que era Pont de Fusta. Però... Pont, de, Pont de Fusta. Eh, clar, a partir d'aquest dia, cada partit del Llevant era un, un exo de, de llevantinistes, no?, anant a Vallejo, perquè realment, segons, segons els, els testimonis i lo que tenim de, la informació que tenim de l'època, un 80% de la gent que anava a Vallejo era d'origen marítim, no era d'origen gimnastiquista. El gimnastiquisme havia perdut molt durant, durant tot això. Havia perdut moltíssim, val? Era un equip que estava intentant reinventar-se cada dos per tres per a recuperar part de l'esplendor que va tindre. No podem oblidar que el, que el Xinastí va guanyar, eh, crec que van ser sis o set títols de campió regional en els anys 20, no? Vull dir, va ser un equip molt llorejat i va, ser, va arribar a ser el primer equip de la ciutat durant, durant molts anys, però de sobte va veure que no era ningú Llavors, eh, la fusió va ser això, la fusió va ser un, un premi del règim al gimnàstic i un castig, evidentment, a, no només al Llevant Futbol Club, al club en si, sinó també a tots els seus seguidors, que evidentment havien estat molt significats per, per la causa republicana. Uh -huh. I de fet només cal veure el, el nou escut de l'entitat, que per a que la gent s'ho imagina era com l'actual, però llavors el, durant uns anys el Llevant anava de, de, com l'Atleti de Madrid, de roig i blanc, mm. i en aquest escut està la Creu de Santiago i el sí, de les Fletxes. Efectivament. Sí, era, era com dir, sí, ara se n'heu enterat del que és bo, no? després de, de lo que heu fet. Sí, efectivament, el, el, el, entre el 39 i el 41 el, el club es va dir Unió, Depor Unió Deportiva Levante Gimnástico, la coneguda popular com a, popularment com a Udelaje. I l'escut, efectivament, eren eh, eh, roig i blanc, barres roges i blanques, sobre una espècie de, de ratpenat paregut a l'actual, i en la part, en la part superior esquerra, esquerra que recordar estaven, estaven les, les fletxes de, Sí, i, i a part, en, en l'any 41 ja i se, desfi, i se, des, i se desficaci se, se, se desmunta i tal, que no té sentit i precisament el club se queda el nom de Llevant Unió Deportiva perquè, home, evidentment, perquè el pes social d'aquell club fonamentalment era el del Llevant Futbol Club, lo qual no vol dir que, que el gimnàstic no tinga per a mi tota tota l'admiració com a club i de fet nosaltres en la nostra investigació rescatem la història del gimnàstic, era una història perduda val? i la reivindiqueu de, I, i, i, la reivindiquem, eh? vull dir que, que en tot això que... O sigui, jo tracte de, de, de fer una exposició de lo que és uh mhm. -huh. val? Això, per a mi el, el gimnastiquisme totes les simpaties del món, per supost a més, no sé, és, és una part essencial de, de els colors actuals del llevant són els del gimnàstic. Per exemple, per exemple. Mhm i també hem comentat de la, la fusió, apareix un nou nom, que és Llevant Unió Deportiva. Unió Deportiva ve d'això, de la Unió Deportiva del Llevant i del Gimnàstic. Sí, també perquè la vocació, a partir d'aquest moment, també és de, de, de aconseguir que el club tinga diverses seccions deportives, que és una cosa que ja havia passat prèviament tant en el gimnàstic com el Llevant Futbol Club, i a partir del 39 se, se té per almenys la vocació de que siga aixina i bueno, pues, el, Llevant tingué moltes seccions deportives, bàsquet, hockey... Una de rugby, però rugby, important. atletisme, eh, bolos, eh, balonmano, handball, eh, no sé... I tant, és veritat que abans dius, el, al final adopta el nom del Llevant perquè la massa social era levantinista probablement per a la gent de l'època, el que en el 39 era un nom subversiu, Levante, perquè era el, el, el, el, diguem, el club del Cabanyal, en l'època en què el Cabanyal políticament era el que era, en l'any 41 Levante i significa una altra cosa totalment diferent. És probable, és una aquesta interpretació no, no... Jo, jo crec que no, jo crec que no té que veure això. Jo crec que té que veure en el fet de que... O sigui, de fet, jo crec que, que llevant el nom de Llevant és una teoria, val? No, no dic que siga, que siga la certa, però jo crec que el, nom de Llevant se pren de, de la platja on la platja de Llevant, que és la platja on, on està la platxeta, la zona on està la platxeta i on se desenrolla fonamentalment la història originària del Llevant Futbol Club, i se pren, o sigui, se pren d'alguna manera en certa vocació de valencianitat, encara que sona raro des de la perspectiva nostra d'avui, perquè clar, el nom originari era Futbol Club Cabanyal, que era un nom molt local, i jo crec que, que el canvi de nom obeix a que d'alguna manera tenen una vocació de certa representació més, més valenciana, no? de jugadors més valencians, perquè en aquell moment també, no sé si se'n recordeu, que se dona un cas, per exemple, en Barcelona, l'Espanyol... El el Gamper. L'Espanyol eh, o sea, té el seu nom com a contraposició al Barcelona que... que Perquè el Barcelona no admetia estrangers, efectivament, no? Efectivament. Val? Eh, el Llevant passa un poc el mateix. El Llevant, el Llevant de, des del seu origen pràcticament va tenir només jugadors valencians. Val? Entonces, de fet, la simbologia de l'escut també l'escut original del Llevant és pràcticament el mateix que posteriorment Castelló al València. Castelló al València. Rata no? de Senyera i baix, en una formació com l'actual de l'Alcoyano, les barres blanc i negres al principi, després eh, blanques, i, eh, sí. i blaves. Efectivament, és així, no? Llavors, jo crec que en aquell moment el terme llevant no tenia el matís despectiu que després denunciaren Nicolau Primitiu i tants altres, no? Hasta els nostres dies, fins als nostres dies, no? Sí que s'entenia se, se, com una cosa, com un sinònim quasi de valencià, no? I bueno, no estic dient que això estigui bé ni mal, senzillament crec que, crec que part de, de la vocació de, del nom era això. Uh -huh. I anem avançant i uh, fins a arribar a, a... Avancem uns llargs anys en la història i apleguem a l'any 63, que és el primer ascens després d'unes tres ascens frustrats en l'any 51, crec, que el Llevant es va topar amb diversos varios fracassos a l'hora d'abastar l'objectiu i els... I un batet una palmera també per ahir. Sí, l'any 63 aconseguís i el que dius tu del gat i la palmera, que en el frustrat ascens anterior, en el de l'any 51, pot ser que fora? No, el 59. 59, es, no? Es Contra quan... les Palmes, sí, no? Sí, 59. Que és, eh... és, el, és el llevant que juga en Wilkes, que Wilkes sí. se borra per l'últim partit decisiu i a pesar d'això el llevant està quasi a punt de, de fer sí. la matxa i de que és després de perdre la promoció d'ascens apareix un gat mort en la porta de l'estadi de Vallejo que tenia una palmera i un escrit de quan este gat puja a la palmera el llevan pujar a primera i... Sí, això I això és, és l'anècdota de, de la rivalitat <laughs> d'aquella època, em puc imaginar. una socarroneria fantàstica, no? Sí que després ell, ell ja van saber agafar i va fer seua, igual que el malnom de Granota és un malnom que li posa la gent del València però que el llevan pues, al final l'adopta <laughs> com a propi. Mm. Sí, realment eh, ja veus, no? Perquè l'origen de, de, de, de, dels malnoms tant de Granota com de Xotó tenen un origen molt similar. Sí. Són granotes perquè estaven les granotes en el riu i són xotós perquè estaven els, els xotós pasturant prop de la sequia de Mestalla, no? Uh mhm. -huh però eh, el llevantinisme assumeix com a propi Granotes des de, des de fa molt de temps, especialment des de, des de branca xinastiquista, però el València, i jo ho dic encara, val? pareix que lo de Xoto tinga, tinga un matís despectiu, i jo de fet no m'agrada utilitzar-ho perquè considero que sí que té un cert matís despectiu, així na... Sí, és que vull dir, realment el malnom tradicional és el de merengot. Sí, per a mi sí. En ma casa sí. sempre s'ha dit merengot, el, i Xoto és el malnom que és del Llevant, dient els del València, ja ha tingut cert revival quan el Llevant ha tingut certa exposició mediàtica a sí. partir del 2004. És tota la raó. De fet, a mi, per exemple, el, eh, el, el gran Reues, que aquí sempre tinc en, en la memòria quan parlem d'aquestes coses, sempre me recriminava que jo no me referia als del València com a xotos en, en els articles de premsa i de més, perquè ja no són xotos, lo de merengota, això és massa suau i tal. <laughs> I irònicament, lo de Merengó també se perd per lo de Che, que és una cosa també, ah, també, també. de premsa madrilenya. Sí, sí, sí. sí. Perquè Che, tant Che és el València com el Llevant com... En, en les il·lustracions de, de, dels anys 20 i 30, que, que era molt propi que en la premsa valenciana sorgiren eh, dibuixos per a il·lustrar les, les notícies i demés, generalment el València sempre ha representat com, com, un, mereng, com un merengue. Com... Xina com mm. el Llevant era representat en una gorreta marinera... Mhm i, un àncora i tal, el, el València se solia representar com un merengue. Mhm. Bé, doncs ens queden 10 minutets, així que anirem ràpid de l'any... Hem, eh... hem anat lent fins ara, eh? Sí, sí, <laughs> sí, bueno, és que encara és una història prou, prou llarga. Sí. Parlem, Anar molts del parlem de l'ascens i... Sí, però l'any 63 el, el primer ascens i què va suposar per a l'entitat, perquè clar, va, ser, va, en aquella època no és com ara, tots tenim en ment que la gent ara pues, és dels que per la tele, però en aquella època la gent era dels X que més... Sí, la fidelitat era una qüestió quasi... La fidelitat del club era una qüestió quasi familiar, no? Era mm-hmm. com si pues, ton pare havia sigut del llevant i tu continuaves sent del llevat fora com fora, no? Clar. Encara, que, encara que estiguera en tercera o, o no estiguera. Mm-hmm. I jo crec que pràcticament fins a l'erupció, com tu dius, de, del futbol mediàtic, no? eh, pràcticament que continua sent aixina. L'any 63 va ser una espècie de catarsis col·lectiva, perquè realment el Llevant, des de que s'havia fundat, havia tingut la vocació d'arribar algun dia d'arribar algun dia a l'elit, no? El que passa que, clar, originàriament ho feia des de des d'un poble com el Cabanyal Canyamelar i, i, i pareixia que, que, era, que era impossible, però, però la vocació va ser sempre arribar a l'elit i especialment des de, des de la fundació, de, des de la fusió en el gimnàstic i la milonga mediàtica de, eh, es, això espera enfortir un club, en dos clubs que no arriben a tal, tindre un club per a que València puga tindre dos representants de primera, que és l'origen un poc de, uh mhm. -huh. de tota aquesta història. pues en aquell moment, clar, vull dir, pues sí que se generen unes expectatives, no? El, el, el Llevant, encara que tinga un 80% de gent d'origen mariner en, en Vallejo, pues sí que diu, bueno, pues així estem, no? Estem així en, en el cor de la ciutat, en un, en un estadi així en el cor de la ciutat, i igual algun dia podem, podem estar en l'elit. Llavors, clar, després de tants intents i després de tants anys d'història, arribar en l'any 63 a l'ascens va ser una cosa eh, espectacular per a la ciutat i per, a, i per al llevantinisme. I es va viure, de fet, com una cosa eh, absolutament extraordinària, no? Perquè, com tu has dit, havien hagut molts intents anteriors, inclús en l'any 41, el Llevant estigui a punt d'ascendir, va veure una promoció d'ascens contra la Real Societat t'estic parlant de memòria, però estic quasi segur de que és aixina, i la va perdre pels pèls, vull dir que podia haver canviat completament la nostra història, no? si en l'any 41 ja estàs ahí en, en la èlit. La qüestió és que tot això o sigui, són pràcticament eh, dos dècades i pico de, de frustracions per no poder estar en la èlit, no? en, en alguns casos xuant en, en tercera, en segona, etc etcètera però clar, després va durar tan poquet, no? va ser ahir un, un sospir, perquè estigué dues temporades en primera i, i després va vindre una altra volta al caos. De fet, eh, eh, posteriorment... O sigui, un partit agònic per a baixar a regional preferent. Va efectivament, haver... efectivament. Sí, el Llevant... Eh, després va ser un periple molt, molt, molt complicat, perquè, a més, el Llevant tenia una limitació, i és que en Vallejo, a banda de balcons, cúpules de cúpules d'Iglesia i, de, i, i de més llocs on se posava la gent a veure el futbol, realment en l'estadi que havien... 10.000 persones? 14.000 persones. 14 en el Vallejo del 63, unes 14.000 persones. Uh -huh. En un moment en què l'única font d'ingressos en el món del futbol són les entrades que se paguen i es passes, que no n'hi ha televisió, que no n'hi ha que no n'hi ha especulació entre futbolistes, etc etc. en un moment així eh, el llevant era insostenible o sigui, amb 14.000 persones en, en l'estadi no, podies, no podies construir, no podies fer un equip de primera divisió. Llavors, eh, Antonio Román, que per a mi és el, el millor president de la història del Llevant, i, per, i, un, i un visionari, no? encara que tingui molt mala sort, eh, que havia sigut president des de l'any 53 i s'ho va deixar s'ho va deixar puntualment i després torna a ser president. Sempre va ser president quan, quan venien tortes, quan, uh mhm. -huh. quan les coses anava, anava, anaven de cara hi havia un altre president. No? La qüestió és que Roman va veure clar que el Llevant no podria mai ser un equip d'èlit de, si no aconseguia fer un estadi gran. I encara que la marxa al nou estadi ha sigut considerat per molts com, com un error perquè el Llevant se va desarrelar de la, de la part de la ciutat de, de Vallejo en la que estava històricament des de la fusió i, i prèviament el gimnàstic, sense aquest estadi el llevat no, no existiria avui, perquè eh, paradoxalment, encara que el llevant va fracassar i quan va inaugurar aquest estadi estava en tercera divisió, eh, el llevant a partir d'aquest moment sí que tingui un patrimoni en el que pugué d'alguna manera finançar projectes importants. De fet, el, com sabeu de sobre, el, el llevant que puja en 2003-2004 eh, està, és un equipàs que està pagat... Eh, Villarroel està ahí posant, o sea, posant diners que no són seus, perquè el que va fer va ser vendre la, els terrenys terciaris de lo que és l'actual centre comercial Arena i sempre estava l'estadi com a aval per a poder fer operacions financeres, no? Vull dir, tot això li ho, de, li ho devem a l'operació increïble que va fer Antonio Román per a, aconseguir construir un estadi com l'actual del Llevant pràcticament del no-res, no? perquè va tindre que fer una operació també per aconseguir la propietat de Vallejo en navals, en passes a 15 anys, etc etc. Una operació per a mi magistral. El Llevant existeix gràcies a aquesta operació i gràcies a Antonio Román, si no haguera desaparegut, perquè aquest estadi, el nou estadi, ha sigut l'aval per a eixir de mil forats en els que pensàvem que anàvem a la desaparició. I l'últim d'ells, el, el, eh. que, el que va deixar el villarroelisme, vull dir, sense... Sense el document de recalificació de l'estadi actual i aquest xaval, el llevant no haguera pogut eixir de la llei concursal, haguera, haguera tingut que desaparèixer. Sí, i ens queden un parell, bueno, ens queden no. tres o quatre minutets. Podem aprofitar per a, per a parlar de la situació actual, no només esportiva, sinó també també financera o econòmica o de, o de massa social, que podríem dir. I és, ara estem en, en un moment delicat, no sabem... Brevetat, brevetat. No sabem com acabarem i... Us queden 3 minuts, dius? Sí, sí, 3 minuts, 3 minuts. no, no, no, és una coseta molt ràpida. És simplement... És, no, no, no, eh? és, és resumir en un minut eh, eh, si el futur, el futur és, és, no serà tan complicat com el, com el que ha passat ara o, o quines expectatives de futur següent. Mira, hi ha eh, molta gent, hi ha molta gent que diu... Hi ha molta gent que diu Home, Quico Catalán tampoc és tan gran gestor, no? Ha fet lo que... Ha, ha, o sea, ha utilizado un poco el sentido como y ya está, ¿no? La cuestión es que cuando, cuando tú ves un truc de magia, eh, una vuelta has vist com l'han fet, dius, colló, pues sí que era fàcil, no? Però i com ho eres com, com ho si no te hagueren a querer decir con, con, con s'ha no? Jo crec que este cas és un poco el mateix, no? Jo he muy crítico en, en la gestió de Guió Catalán i, de fet, a voltes tinc un poco la sensació de que me queda soles, no? Que me queda soles perquè en moments en què tot el món està, està pegant palmes en l'esquena, doncs jo considero que hi ha que fer una, una, una lectura crítica de, de les coses i, i la faig des de la meva columna, no? Però també sempre he reconegut que crec que Kiko li ha donat al club una estabilitat que no ha tingut en, en el seu segle d'història. Li ha donat una estabilitat venint, a més, d'una situació d'una situació de, de, de concurs de creditors, absolut, de creditors absolutament desastrosa, no? Jo crec que això hi ha que, hi ha que ponderar-ho, hi ha que avaluar-ho en la justa mida. Jo crec que aquesta estabilitat institucional que ha aconseguit donar-li i econòmica que ha aconseguit donar-li al club és la base per al llevant del futur. Crec que en aquesta gestió hi ha que corregir moltes coses, fonamentalment, i, i, i estareu d'acord amb mi, el tema identitari, l'ús de la llengua, etc etc. vull dir que crec que són absolutament residuals en el llevant i que és una cosa imperdonable, perquè l'agrada del llevant continuar parlant en gran part valencià i, per tant, la gestió del club pràcticament sempre en castellà està d'esquenes a la realitat. I, i a pesar d'això jo crec que, que el Llevant té un, un futur eh, crec que, crec que molt esperançador gràcies a que tenim eixa base d'estabilitat. No? A partir d'ahir, siguem crítics, construïm i endrecem. Bé, moltes gràcies, com veu sa dona per a moltíssim i mm, reiterar la, el nostre agraïment a Felip per la seva amabilitat i continuarem parlant de, de temes tan apassionants com este. En realitat en el programa ens ha passat com, en, com a nosaltres escrivint la història del Llevant, que a la que ens hem despistat portàvem sí. ja 40 minuts parlant sí. i estàvem en l'any 39. Però... Sí, sí.